二零二零年第一大瓜，必定是郑爽。想必大家都知道了。郑爽张恒在国外隐秘结婚后，为了拥有一对龙凤胎，找了机构花费一百七十万选择代孕。代孕者怀胎七个多月时，郑爽张恒感情破裂分手或离婚。女方深知孩子无法打掉，玉弃养。现在孩子已有一岁多，因郑爽不配合签字。 张恒和子女滞留在国外，但严谨说，这事已经不能用娱乐圈八卦来形容了。张恒父母和郑爽父母录音曝光之后，早已变成了过于残忍的社会事件。郑爽爸爸能怎么办啊？只能气了呗。郑爽妈妈送人，就当没有，再也看不见。郑爽打又打不掉，TMD 烦死了！两个鲜活的生命。 在这一家人的眼里，犹如草芥，像个交易失败就可以被随意丢弃的物品。一家人处置生命的轻浮态度，让我见识到了人性的鄙夷和冷酷。录音曝光后，全网都被其一家人处置生命的轻浮态度惹怒。井号抵制劣迹艺人郑爽井号的话题迅速登上热搜。热评之一是：有这样的父母，我知道郑爽为什么这么疯了。 确实，郑爽如今变成人人深恶痛绝的毒妇，跟原生家庭的教育脱不了关系。郑爽这朵恶之花，就是她父母亲手孕育。一九九一年，郑爽出生在沈阳一个普通家庭，父母都是普通职员。在郑爽妈妈眼里，女儿一定要成为端庄贤惠的淑女，要往气质名媛方面发展。为此，郑爽妈妈辞了职。 一心一意陪伴女儿的成长，但爽妈的教育方式不是开放，而是控制。她严格实行军事化管理，打小她就让郑爽学习多门才艺，如跳舞、长笛、钢琴等。郑爽每一天都是高密度行程，几乎没有太多的休息时间。母亲对郑爽的要求极高，艺术要学好，文化也不能落下。 考试低于九十分会被骂或者打手心。郑爽妈妈曾在节目中公开表示，培养她就是实现我的梦想。我从小就想当明星，没机会。据传，郑爽之所以叫郑爽，也是因为她爸爸喜欢一个老牌明星郑爽。可以说，郑爽的人生轨迹，打小就桎梏在了父母的自私寄托里。十二岁那年。 郑爽去外地艺术学院学跳舞，被人嘲笑为东北小乡巴佬，还因为太瘦而遭到同学排挤。为了合群，她经常要可刻意讨好别人，还要假装自己很爱吃米饭。那段时间，郑爽心里痛苦又脆弱，但她不敢跟家里人倾诉，因为她妈妈从小就告诉她，大哭很招人烦，要哭也不要当着别人面哭。 那他的负面情绪要跟谁倾诉呢？没有朋友，也没有亲人，最后他选择说给自己听，写日记。郑爽的日记跟同龄人不太一样，没有小女孩的情窦心思，全是生活中的鸡毛蒜皮的小事：买袜子花几块钱，食堂饭菜怎么样，今天过得开不开心。日子越平淡普通，越显孤独，念家的情绪很明显。 却又不知如何表达。郑爽爸爸看完这本日记本，问郑爽是否到如今还责怪父母送他去外地求学。郑爽思考几秒，回答了一个“嗯”，责怪足以可见这份经历对郑爽的心理创伤程度之深。当然，现在巴郑爽在原生家庭受到的痛苦，不是为他犯下的错找同情理由，而是想告诉大家。 郑爽性格敏感压抑的种子在当时就埋下了。二零零九年，郑爽因乐观又率性的《楚雨荨》一角一炮而红，自从戏约不断，成为当之无愧的顶流小花。但即便早前被那么多人追捧，郑爽骨子里依旧是自卑的底色。和张翰因戏生情，结果怕自己不够漂亮去整容，觉得自己演技不好，害怕粉丝对自己失望。 为了被观众喜欢，让自己不健康的暴瘦；与此同时，他又我行我素、无所顾忌，成为大众眼里的精神患者。在大街上打扮邋遢、随意抽烟，对胡彦斌死缠烂打，开小号用不堪入目的言辞辱骂粉丝，发布会上抽自己耳光。本文语音，对于郑爽的双面人格，网上很多人猜哪个才是真实的她，其实没有真假之分。 郑爽的种种怪异行为，全部都是她自然反应。从心理学角度来说，从小被强势父母带大的孩子，因为人格和天性从未得到过舒展，最容易变成走偏，成为他人眼中的怪物。所有不靠谱的言行，似乎都在下意识反抗着一股力量，压抑越深，爆发越猛。最惨的是，长大后的郑爽。 也没能摆脱父母的控制。据传，郑爽出道赚的钱一直都被父母掌管。某段时间疯狂上综艺，也是为了帮爽爸还债。郑爽爸爸也一直在捆绑女儿，利用郑爽的艺人身份把自己带入娱乐圈，强行站在聚光灯下满足自己想红的愿望。郑爽曾公开表示，父亲的表达欲比自己旺盛太多，而且很享受在娱乐圈的工作。 郑爽爸爸还让郑爽脱离了正规公司管理，成立个人工作室，管理人员是他和一众亲戚。不夸张地说，郑爽一个人养活大半个郑家人吧。早前在某综艺里，为了警示自己要对父母尽孝，郑爽把“孝”字刻在了桌上。初一看很感人，但大家可以深思一下：尽孝本来就是一件自然的事。 如若真心认可感激父母，何必刻意提醒自己呢？无法不爱，又存有怨念，或许才是郑爽对父母最真实的矛盾感情。再到后来，郑爽彻底放飞自我了，决心弥补自己童年时期的遗憾，拒绝讨好，活出自我。再说直白点，不再考虑他人的感受，只要自己爽到位，伤到谁都不在乎。 在这种病态思想下，一场又一场的爽言爽语戏剧开始上映，热搜变成了他的玩具，以至于其他明星艺人们提起郑爽，都是一副深不可测的表情。听闻要和对方一起上节目，个个都表示胆战心惊，害怕出状况。毫无疑问，郑爽的心理或多或少出了问题，无法正确处理个人情绪，有一点自毁倾向。 同时也在折磨他者。按道理，郑爽爸妈作为他的家人，应该是最早能感知他情绪状态不在正轨上的人，但他们似乎没有做出任何正向指导。比如在某综艺里，郑爽因为减肥一整天不吃饭，爽爸也从未尝试改变女儿节食过度的问题。郑爽痛哭着说出名句：“我变成大胖子就没有粉丝爱我”时。 爽爸也是沉默站在一旁，没有进行任何安慰，似乎默认了这种说法。郑爽罕见敞开心扉说：“我本来就不适合这个圈子。”时，郑爽爸爸只是简单一句：“怎么上升到这个程度了？”试图让他自动放弃这个想法。从始至终，郑爽父母只想保有女儿赚钱的能力，从来没有过问她的喜好、感受、意愿。 在郑爽因病态情绪而做出一些负面极端之事时，郑爽父母也没及时让她停工进行精神调整，反而是以各种借口去掩饰，比如真性情、年龄小。我印象很深，在某期《王牌对王牌》中，郑爽爸爸郑成华问了关晓彤爸爸关少曾一个问题：女儿被黑时的感受。关少曾的回答很硬气。 说自己天天和女儿生活在一起，非常了解对方。郑成华补充道：“好的我们看，不好的我们就当听不见。”关少曾立刻强调：“我们不一样，好坏我们都看，我们要自信。”两人简单的言语来回，足以看出差别。再比如这次代孕弃养事件被爆出，郑爽妈妈在两家谈判时，理所当然说出那句：“她还是个孩子。” 没有长大，令人拳头硬了。郑爽今年到底是九岁还是二十九岁？她到底是一时失智还是真心坏？以上问题的答案，没有比郑爽父母更心知肚明的人，但他们依旧可以恬不知耻找各种理由为郑爽开脱，是因为深知女儿是家庭中最吸睛的成员。郑爽一家都将名利视为了最高目标，所有人的行动都有极强捞金目的。 为什么郑爽被骂那么多次也不知道收敛性格？无非是尝到了爽言爽语的甜头。上一次热搜，片酬就涨一次。当一个家庭将追名逐利作为家风，谁能为家里带来最多资产，谁的话语权就最大。父母已经失去了权威性，所以无论郑爽做什么风事，他们只会在不损伤家庭利益的情况下大力粉饰。写到现在。 郑爽发了第二波回应，依旧很符合她的特色，没人看得懂。开头惯用了以往的套路，没有团队的女孩，然后避重就轻，不谈弃养的事情，而是试图将舆论转为张恒出轨勒索，最后顾影自怜一波，说自己是父母口中的傻丫头。爽爸也愤怒发声了，说张恒一家阴险狡诈是坏人，男方多次出轨，之所以不断妥协，是男方手握女方不雅视频做要挟。 他还强调，一家人从未放弃过郑爽，迪丽的两个孩子一直在负责。怎么说呢？郑爽真的是将真性情贯彻到底，在犯了这么严重的错误下，连假装愧疚、忏悔都没能做到。爽爸的发言倒是找补了一下，逻辑清晰，还回应了大众最关心的孩子问题，但又如何？ 父女俩完全看不出承认错误的态度，依旧一副等着瞧的高傲姿态，想把这件事从社会事件转为明星感情八卦，最后小事化无，捞金照旧。这事件之后，想必郑爽会沉寂一阵子，但是身为公众人物，为人们示范了不太好的示范。我们怎么都不了解他们当时的情况，但是现在这件事爆出来，也让更多人可以看到艺人也是人。 你对郑爽怎么看呢？对了，也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。